Thank you. Ça s'est déroulé cette semaine. И обязался защищать его. Что Сунюкун убил нападавших на них разбойников, вызвал возмущение. Telefon numaralarını kur. Skor takımı kendi yarı alanından bu dakikaya olduğunu hemen belirtmekte fayda var. Şimdi bir 时间再长一些，不如就现在吧。 despegar, não pode vender. Yeah.